Padre, <laughs> perdóname por ser un lelo y no haber podido estafar a la humanidad. Perdóname por ser un gusanito débil y no haber podido soportar esas cosquillitas que me hicieron con confeti que me pegaron. Padre, me pegaron con un trapo sucio y aún así no pude resistir. Y su color era rosita. No era un látigo era un trapo de plástico. Soy el rey de los insectos. El rey de los insectos. ¡Garacho! ¡Ay, pobrecito! ¡Que pues pincho! ¡Mamá, mamá, mamá! Eh. ¡Pobrecito! ¡Me voy a persinar! ¡Mamá, mamá! Pobrecito de que nos Pobre Pobre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga que te en tu voluntad. Para que no te vaya al infierno por bendecito. Mamá, mamá, mamá. Pobrecito de... Mientras tanto me comeré una de mis galletitas.